юпитер ушунчалык чоң болгондуктан анын массасы башка планеталардын жалпы массасынан дээрлик эки эсе жана жердин массасынан үч жүз он сегиз эсе көп юпитердин көрүнүүчү диски анын кеңейген атмосферасынын жогорку катмары болуп саналат кичинекей телескоптордо да планетанын айлануу огу боюнча жаралышы даана көрүнүп турат планетанын экватордук радиусу жетимиш бир миң төрт жүз километр жана жердин радиусунан он бир бүтүн ондон эки эсе чоң планетадагы тартылуу күчүнүн ылдамдануусу жердикинен эки эсе көп юпитердин олуттуу жыйрылышы анын зоналык мүнөзгө ээ болгон тез айлануусу менен түшүндүрүлөт башкача айтканда катуу эмес суюк жана газ түрүндө заманбап маалыматтар боюнча юпитердин массасы планетанын ичегисинде табылган болжол менен жетимиш төрт процент суутек 20% процент гелий жана 6% оор химиялык элементтерден турат спутниктердин чоң үй бүлөсү юпитердин тегерегинде айланат алардын төртө ио европа Ганимед жана калисто эң чоңу көлөмү боюнча айга окшош калгандардын көлөмү 10-дон 280 сексен километрге чейин туура эмес формада юпитердин айланасында да шакек табылган анын тышкы радиусу жүз жыйырма алты миң километрге жакын шакек абдан ичке ал жерди чети менен карагандыктан жерден көрүнбөйт сатурн башка гигант планеталарга караганда юпитерге көбүрөөк окшош чоң шакеги бар планета анын массасы токсон беш эсе экватордук радиусу жердикинен тогуз бүтүн ондон беш эсе чоң сатурндун түзүлүшү юпитердин түзүлүшү менен бирдей ал да катуу дене сыяктуу айланбайт сатурндун диаметри отуз төрттөн беш миң бир жүз элүү километрге чейинки көптөгөн спутниктери бар эң чоң спутник титан айдын диаметринен дээрлик бир жарым эсе чоң азоттун жыш атмосферасы менен курчалган чоң спутниктердин беттери ар кандай өлчөмдөгү көптөгөн кратерлер менен капталган кратерлердин басымдуу көпчүлүгү соккудан келип чыккан сатурндун шакеги катуу эмес бирок бир нече сантиметрден бир нече метрге чейинки ар кандай өлчөмдөгү миллиарддаган катуу бөлүкчөлөрдөн турат шакектин калыңдыгы эки километрден ашпайт физикалык касиеттери боюнча физикалык касиеттери боюнча уран менен нептун венера жана жер сыяктуу эгиздер ар бир планетанын көрүнүүчү бети молекулалык суутек гелий метан жана аммиактан турган кеңейтилген атмосферанын жыш катмарлары менен берилген